ስለዚህ ይሄም በጣም አስፈሪ ትዕይንት ስለሆነ መቅረቱ ማለት ነው መቅረቱ በጣም አስፈሪ ትዕይንት ስለሆነ እንዳንቀር እንዳንቀር ግን እንድንነጠቅ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? criteria ዎች አሉ። ለመነጠቅ መሟላት ያለባቸው criteria ዎች criteria ዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እሱን አካፍላቸዋል። የመጀመሪያው ትልቁ የመጀመሪያ criteria ብዬ የምለው እኔ ሌሎችም የመጽሐፍ ቅዱሶች ሰዎች እንደሚሉት በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ነው። ማንም መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው መነጠቅ አይችልም። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ በመንፈሳችን ላይ ያለው ማህተም፣ አንድ ሰው ኃጢአቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ አሰራር ሲሰረይለት የመንፈስ ትንሣኤ የሞቶ የነበረው መንፈሱ ትንሣኤ ያገኛል። ሞቶ የነበረው መንፈሱ ትንሣኤ አገኘ ማለት በሕይወት መዝገብ ስሙ ተጻፈ። በሕይወት መዝገብ ስሙ ተጻፈ ማለት የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ተቀበለ ማለት ነው። ይሄ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ እኛ ያንን አንዱን መንፈስ ጠጥተናል፣ በአንድ መንፈስ ተጠምቀናል ተብሎ ተጽፏል። ሮሜ ምዕራፍ 8 15 እና 16 ላይ አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነት መንፈስ ሰጠን ይላል። እሱም የርስታችን መያዣ ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ማን ነው የሚነጠቅ? በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ብቻ፣ ዳግም ልደትን ያገኘ ብቻ፣ ኃጢአቱ የተሰረየለት ብቻ። በተለይ በአሜሪካን ሀገር የምትኖሩ፣ በካናዳ የምትኖሩ፣ በዩሮፕ አንዳንድ ሀገሮች የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ክርስቲያኖች በአካባቢያቸው ያሉትን የውጭ ዜጎች ተመልከቷቸው። ኃጢአት መኖሩን ያምናሉ ወይ? ክፉ መኖሩን ያምናሉ ወይ? ሴጣን መኖሩን ያምናሉ? በደንብ እንዲያምኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በመስቀል ላይ የተንጠለጠለው ኃጢአትን ለመቅጣት እኮ ነው። ሞት ወይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ወይ ድል መንሳት የት አለ? የሞት መውጊያ ኃጢአት ነው አይደለም የተባለው? ሞት ሰዎችን የሚወጋበት መሳሪያው ህግን ባለመጠበቃቸው በኃጢአት ነው የሚወጋቸው። እና ማን ነው የሚነጠቅ? በመንፈስ ቅዱስ እየተጠመቀ ነው። አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አንድ ክርስቲያን ወንድም እህት በመንፈስ ቅዱስ መጠመቁን በተለይ ወደ ጌታ የምትመጡ ልብ በሉ። አመኛለሁ ማለቱ በቂ አይደለም። ምልክት ሊታይባችሁ ይገባል። አንድ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ መጠመቁን በምን ያውቃል? እኔ 68 ዓመተ ምህረት ጌታን እንደተቀበልኩ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላው። በመንፈስ ቅዱስ ስሞላ ማንም ሰው ሳይሰብከኝ ነው በቅድስና መኖርን የጀመርኩት። በኋላ በኋላ ከኖርኩት በኋላ መንፈስ ቅዱስ በህይወቴ እንደገለጠው ስመለከት በጣም ይገርመኝ ነበረ። ምልክት አለ። አንድ ሰው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆኑ ምልክት አለ። የመጀመሪያው ምልክት አባ አባት ብሎ የሚጮሁበት የልጅነት መንፈስ ይሰጠዋል። እሱ ማለት አባ ማለት መጸለይ ማለት ነው። ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን ማነጋገር፣ ድምፅ ወደ እሱ መላክ፣ አንድ ሲናገር ማዳመጥ እሱ አባ አባት ማለት ይሄ ነው። ክርስቲያኑ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ አንድ ሳምንት ቁጭ ስትሉ ማትጸልዩ፣ ሶስት ቀን ስታልፉ ማትጸልዩ፣ ጠዋት ሳትጸልዩም ምትወጡ ከው ከው ከው ከው እንደ ቆዳ ገድጋች ቀኑን ሙሉ ስትሮጡ ውላችሁ ማታ ስትገቡ ተመስገን አምላክ ይሆን እንኳን ለማለት የምትኩራሩ ምንም የጸሎት መንፈስ የሌላችሁ እናንተ ወገኖች ተጠንቀቁ። አባቶች ምን ይላሉ? ጠርጥር ከገንፎ አይጠፋም ስንጥር ይላል። አጥራችሁ እየተነቀነቀ ነው። ዛሬ አጥሬን የነቀነቀ ነገ ቤቴን ያፈርሳል ብላችሁ ነው መኖር ያለባችሁ። እንዴት መንፈስ ቅዱስ አለኝ የሚል ሰው ሳይጸልይ አባቱን ሳያነጋግር እንዴት ይኖራል? ሙዚቃው ማለት እኮ ነው ለክርስቲያን ጸሎት ማለት በእያንዳንዱ step መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ተብሎ ተጽፎ እያለ የማትጸልዩ ካላችሁ እናንተ ተጠንቀቁ። ምን ትጠቀማላችሁ? እንዲህ አይነት ህይወት እኮ ያንከራትታችኋል፣ በኋላ ደፋር ያደርጋችኋል። እጅ ዘርግታችሁ ኢየሱስን እየሳማችሁ አሳልፋችሁ ትሰጡታላችሁ፣ ትደነቁራላችሁ። እንደ ንጉሥ ሰለሞን ወደ አንድ ሺህ ሴቶች ወደ ዓለማዊነት ሰምጣችሁ ትገባላችሁ። መውጣት እስከማትችሉ ትደርሳላችሁ። ሁለተኛው ምልክት የቃልን ወተት መመኘት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከሁለት እስከ ሶስት ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ ይላል። ተንኮል የሌለበትን እውነት መጽሐፍ ቅዱስ የማይርባቸው አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ ሳምንት፣ ወር ስትቆዩ መጽሐፍ ቅዱስን ሳታነቡ ስትቆዩ ምንም የማይሰማችሁ ድንዝዝ የምትሉ ከሆነ ይህን ህይወት ገስጹት። አጋንንትን በኢየሱስ ስም ከማለት ይሄንን ህይወት ይሄንን ልምምድ መገሰጽ ይኖርባቸዋል። የላችሁማ እናንተ እኮ እየሄዳችሁ ነው ያላችሁት እኮ ትንሽ ነገር ነው የሚበቃችሁ። አውሮፕላንማ ቢሰጣቸው አውቶማቲካሊ ጌታን ትሸጡታላችሁ። አዲስ የተወለደ ክርስቲያን አንድ ሰው ጌታን ከተቀበለ ይርቧል ይርቧል። ይኸው አርባ አራት ዓመት እኔ የጌታ ምስክር ነኝ። እዚህ እስካሁን የራእይ መጽሐፍ እስካሁን አልጠገብኩትም። ዳንኤል እንደውም ዳንኤል ምዕራፍ ሰባት ባለፈው ኮሌጅ ውስጥ ሳስተምረው ዳንኤል ምዕራፍ ሰባትን ሳነብ እንደ አዲስ በጣም የሚገርም ነው። የማይጠገብ ባህር የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን የማታነቡ ከሆናችሁ በጣም ከባድ ነው። ኢያሱ ምዕራፍ አንድ ሰባት እስከ ስምንት ስንመለከት ህጉን በቀንም በሌሊትም አስበው ብሎ ነው የሚናገረው። ሌላው ሶስተኛው ምልክት ቅዱሳንን መውደድ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ሁለት ከዘጠኝ እስከ አስር አንድ ሰው ክርስቲያኖችን መውደድ አለበት። መንፈስ ቅዱስ ካለው የአባቱን ልጆች መውደድ አለበት። ክርስቲያኖችን መጥላት ሹሉክ ሹሉክ ሹሉክ እያለ አንዳንድ ጊዜ በራፍ ላይ እየተቀመጠ መውጣት የለበትም። ሌላኛው ለሌሎች መመስከር አለበት። ይህንን የሚያደርግ ከሆነ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በውስጡ መንፈስ ቅዱስ መኖሩን ያረጋግጣል ማለት ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገደ ይሆን ለመነጠቅ መሟላት ካለባቸው ሁለተኛው ልምምድ በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ነው። መጀመሪያው በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ነው ብያለው። እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅና በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይለያያል። መጠመቅ የመጀመሪያ ነገር ነው። ሰው ከመንፈስ ቅዱስ ከአምላኩ ጋር ሲተዋወቅ ነው የመጀመሪያው መጠመቅ። መሞላት ይደጋገማል። መነጠቅ የአንድ ጊዜ ትዕይንት ነው። ሁለተኛው በክርስቶስ መሆን ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 18 ላይ ዮሐንስ 1 12 ላይ በክርስቶስ መሆን ሶስተኛውንም አያይዤ ብናገረው ደስ ይለኛል። ሶስተኛው የክርስቶስ መሆን ነው። ገላትያ 5 24 ላይ ይታያል። ልዩነቱ ይታያቸዋል። ማን ነው መነጠቅ የሚችል? አንድ በክርስቶስ የሆነ ሁለተኛ የክርስቶስ የሆነ ነው የሚነጠቅ። አንድ ይመስላችኋል ወይስ የሚለያይ ይመስላችኋል? ትንሽ ይለያያሉ። በክርስቶስ መሆን የክርስቶስ ኢየሱስን ማንነት በትክክል ተረድቶ በሱ በወይኑ ግንድ ላይ መተከል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 18 ላይ በተለይ ዮሐንስ 1 12 ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። ወገኖቼ በእውነት እኔ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ ስለተጻፈ ልናገረው እንጂ የሴጣን ልጅና የእግዚአብሔር ልጅ፣ የዲያብሎስ ልጅና የአምላክ ልጅ፣ የፈጣሪ ልጅ፣ እራትና ምሳ፣ ምስራቅና ምዕራብ፣ ሰማይና ምድር ናቸው እኮ ይሰጣል። ትልቅ ስጦታ ነው። ምን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን። ማንኛውም ኃጢአት ያለበት በኃጢአት እየተገፋ የሚኖር ሰው የሴጣን ልጅ ነው። መውጊያው በላዩ ላይ አላ ሞት አጥልቶበታል። ይሄ ሰው እኮ በክርስቶስ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸውም ይላል። አያቸው የኃጢአትን መወገድ አንድ ሰው ልክ ኃጢአቱ ሲወገድለት በክርስቶስ ሆነ ይባላል። ምክንያቱም ኃጢአት የሚንቀጠቀጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ፊት ነው። ኃጢአት የሚንቀጠቀጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ደምና ክርስቶስ ኢየሱስ በላከው በመንፈስ ቅዱስ ፊት ነው። ስለ ኃጢአት ሳስተምር በጣም ከምወዳቸው ጥቅሶች ውስጥ ማርቆስ ሁለት ውስጥ ያለው ጥቅስ ነው። የአሸባ ሰውዬ አራት ሰዎች ተሸክመው አመጡት ወደ ክርስቶስ አይደለም እና ከሱስ ወዳለበት ሊያስገቡት ሲሞክሩ አልቻሉ። በኋላ በኩል ዞረው በጣሪያ አወረዱት አይደል? ልክ ክርስቶስ ሲያየው ኃይለኛ ንግግር ለመሸመድመዱ ሽባ ለመሆኑ አብሮ ለነበሩት አራትና ሌሎችም ዘመዶች መከራ መሰረት የሆነውን ነገር መታው። ምንድን ነው እሱ? ኃጢአት። አንተ ልጅ ኃጢአትህ ተሰሬችልህ አሉ። አያችሁ፣ እሱ አሁን በምዕራብ ዓለም ያሉት በአሜሪካ ያሉት አንዳንድ ሰዎች ዘዲዝ ነው ሲል ስለ ኃጢአት ማውራት አይፈልጉም። ክርስቶስ የሞተለትን አውራ ነገር በመስቀል ላይ እንዲንጠለጠል ያደረገው እኮ በሞቱ ላይ ስልጣን ያለውን ሰይጣንን ለመሻር የእሱን መውጊያ የእሱን ስልጣን ሞትና ሲኦልን ለመምታት ለመገልበጥ ነው። በክርስቶስ መሆን የሚያመለክተው ያ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ለሱ ብሎ እንደመጣ ለሱ እንደሞተ ከሞት እንደተነሳ እንዳረገ ተመልሶ እንደሚመጣ ለሱ እንደሞተ አምኖ ኃጢአቱ ሲሰረይለት አንድ ሰው በክርስቶስ ነው ይባላል። የእግዚአብሔር ልጅነትን ስልጣን ተቀብሏል። ከሴጣን ልጅነት ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ phase one ነው ይሄ። ደረጃ አንድ ነው። ደረጃ ሁለት ሶስት ላይ የክርስቶስ መሆን ገላቴ አምስት 24 ላይ የክርስቶስ የሆኑቱ ስጋን ከክፉ መሻቱና ምኞቱ ጋር ሰጥ ቃሉት ብሎ ይናገራል። ልብ በሉ የክርስቶስ መሆን በክርስቶስ መሆን ማለት በክርስቶስ ማንነት ውስጥ መግባት ነው። የልጅነት እርቅ እርቅ መፍጠር ነው። የክርስቶስ መሆን ግን የቅድስና ነገር ነው ወገኖች፣ የመኖር ነገር ነው። I belong to Jesus ማለት ነው። የሰይጣን አይደለሁም። ድሮ የሰይጣን ሆኜ እንደምኖረው አሁን አልኖርም። አሁን የምኖረው ለክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የክርስቶስ መንፈሴ፣ ነፍስና ስጋዬ ህልሜ፣ ራእዬ ሁሉ የክርስቶስ ነው። አንዳንድ ነቢያቶች፣ አንዳንድ ሐዋርያትን የምትሉ፣ አንዳንድ መጋቢያን አገልጋይነን የምትሉ፣ ቤተ ክርስቲያንን የምትከታተፉ የክርስቶስ ነን ነው የምትሉት? እንደ አላደረገማ ጌታ ኢየሱስ አላደረገም። ማንንም <laughs> ማንንም አልጎዳም። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ጠየቃቸው መሰረታዊ ጥያቄ ስለ የትኛው ኃጢአቴ ትወግሩኛላችሁ? ስለ የትኛው ክፉ ስራ ትወግሩኛላችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ስለ ክፉ ስራ አይደለም ማለት የሚደንቅ ነው። አንድ ክፉ ነገር አላገኙበትም። ሰው ሆነ አምላክነን ስላልክ አልገባቸውም። እነሱ የክርስቶስ ነገር አይገባም እኮ ብዙ ማን ነው የሚነጠቅ? የክርስቶስ የሆነ ራሱን በቅድስና የሚለይ ነው። አራተኛው የሚነጠቀው ብፁዕና ቅዱስ የሆነ ነው። ኤፌሶን አምስት 27 ራእይ ምዕራፍ ሀያ ከአራት እስከ ስድስት ስንመለከት ክርስቶስ የሚያቀርባት የሚነጥቃት የሚወስዳት የቤተ ክርስቲያን ቅድስት ነች፣ ነውር የሌለባት። ሐዋርያው ጳውሎስም እኮ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 3 ጀምሮ እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ኢየሱስ ከሚሆን ቅንነት እንዳይጎድል ብዬ እፈራለሁ አለ። እንደ ንጽሕት ድንግል ለክርስቶስ ኢየሱስ ላጫችሁ ይላል ጳውሎስ። ንጽሕት ድንግል በመንፈስ ቅዱስ የታጠበች ማን ነው የሚነጠቅ? በእውነት እንዴ ወንዳ ወንዶች፣ ወንደ ቃዎች፣ ሊዝቢያንስ ሴት ከሴት ጋር እንስሳ የሚያገቡ እኔ እኮ አሜሪካ እማር በነበረበት ጊዜ እኮ የሰሚነሪው ባለስልጣናት አስፈርመውኝ ነው ያስገቡኝ። እንስሳ ይዤ፣ ሴት ውሻ ይዤ፣ ድመት ይዤ እንዳልገባ አስፈርሞኝ ነው። ለምን ሌሎች እንደዚህ ያደርጉ ነበረ? አስቸግረዋቸዋል ማለት ነው። ለቅድስና ኖረዋል። ማን ነው የሚነጠቅ? ብፁዕ የሆነ ማን ነው የሚነጠቅ? ቅዱስ የሆነ እሱ ይነጠቃል። በመጀመሪያው ትንሣኤ ድል ፈንታ ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው ይላል ራእይ ሀያ ላይ አምስተኛው ለመነጠቅ መሟላት ያለበት ነገር መልካም መሆን ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከ28 እስከ 29 ስንመለከት፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከ10 እስከ 12 ስንመለከት መልካም ያደረጉ ለህይወት ትንሣኤ፣ ክፉ ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ቀን ይመጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ይህን የናዝሬቱ ኢየሱስ ቅዱሱ የተናገረው ቃል ነው። ምን አለ? ይነሳሉ። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ የሞቱ ኃጢአተኞች፣ የሞቱ ክፉዎች፣ የሞቱ ቅዱሳን፣ የሞቱ መልካም ሰዎች ይነሳሉ። መልካም ስራ መቶ በመቶ የሚከናወነው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በማለፍ ብቻ ነው። ምክንያቱም እሱ ያለ ነቀፋ ህግን ፈጽሞታል። በሱ የሚያምን መልካም ስራ ይሰራል። መልካም ያደረጉ ይነሳሉ። ለህይወት ትንሣኤ ነው። ክፉ ያደረጉም ይነሳሉ፣ ለፍርድ ትንሳኤ ነው። ሁለቱም ግን ይነሳሉ። ይሄንን ከሺህ ዓመት መንግስት አሁን ለምሳሌ ሲኦል አለ አደለም ከመጀመሪያው ኃጢአተኛ ማ እንደሆነ አላውቅም። እሱ ኃጢአተኛው ቀየን አይመስለኛም። ከመጀመሪያ ኃጢአተኛ ጀምሮ እስከ ነጩ ዙፋን ፍርድ መጀመሪያ ያለ ኃጢአተኛ ክፉ የሰራ ማለት ነው። ይነሳሉ፣ ሁሉም ይነሳሉ። ሞትና ሲኦል ሙታናቸውን ይለቃሉ በግዳቸው። እነሱ ወደ ፍርድ ይቀርባሉ። ስለዚህ ወገኖች ክፉ አትስሩ። መጋቢያንን የምትሉ ነቢያትንን የምትሉ ሐዋርያትንን የምትሉ ክፉ አትስሩ። ስንት ክፉ ነገር ነው። አለማውያን እኮ በእናንተ ምክንያቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት እኮ አልቻሉ። እንደውም ከቤተ ክርስቲያን እየወጡ ነው። እንደውም እዚህ አላካፈልኳቸው አንድ ስታቲስቲክስ ላይ በቀን ስንት ሰዎች ባክ እንደሚያደርጉ ሁሉ በዝርዝር ተጽፏል። መልካም መልካሙ ስራችሁን አይተው የሰማነ አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ የተባለልን ሰዎች ነን። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የምድር ጨው ናችሁ የተባለልን ሰዎች ነን። ልፈርድባችሁ አይደለም። እናንተ የምታተረማምሱ ነቢያትን ሐዋርያትን የምትሉ ብር የሚያሽከረክራችሁ እንደ ነቢዩ በለዓም ያበዳችሁ ነቢያት ምን ያደርግላችኋል? ብር ባሳደድ እኮ እኔ አሜሪካን ሀገር መቅረት እችል ነበር። ቤተ ክርስቲያንና ቤተሰቤን አክብሬ ነው የመጣሁት። እድሉ ተከፍቶልኝ ማለት ነው። እስካሁን ቆይቼ እዚህ መምጣት እችል ነበር። ብር እኮ ያበራል። ብሪቱ በራሪቱ እሷም ትበራለች፣ ሰው ታበራለች። በእውነት በለዓም እኮ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ እኮ እግዚአብሔር ተናግሮት የእግዚአብሔርን ንግግር እባክህ እግዚአብሔር አስተያየት አድርግልኝ ብሎ ለመለመን እኮ የደፈረ ሰው ነው። በብር ምክንያት የሀብቴን እኩሌታ እሰጥሃለሁ ብሎ ሲለው ባላቅ አህያ ይደበድባል። አህያ ሲናገረው ነቢይ አይደነግጥም። አህያ እምቢ ሲል አህያ መልአክ አይቶ ዞር ሲል የእሱ አይን ታውሯል። በቃ ብር ገንዘብ መውደድ ይህንን ያህል ያሳውራል። ገንዘብ መውደድ ክፉ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝና አስር ላይ ገንዘብን ውድድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። እንዴ እርጉዝ ሴት ተቀዳ፣ ህፃን ልጅ ይሸጥ፣ ህፃን ልጅ ተበልቶ ልቡ ለህፃን ልጅ ተከላ ንቅለ ተከላ ልክ ለሚካሄድላቸው ሲሸጥ፣ ይሄ ክፉ ነው ወገኖች። ኦሮሞ ሐማን ሐማይዳቲ ይላል። ሐማ የሚባል ሰው ነበር አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌላውን ሊሰቅል ሽርጉድ ስል ራሱ የተሰቀለበት ሐማ እንጎዲና ሐማ ክፉ ሰው ለማንም አይበጅም። ከኢትዮጵያ ምድር ክፉ ልንነቅለው ይገባል። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ካልተመለስን በምንም አይነት ኢትዮጵያ አትለመልምም። አትጠራጠሩ። እንደው ተደግማላችሁ እድሜያችሁን ትጨርሳላችሁ። ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም በአንድነት መተን ትክክለኛውን እግዚአብሔር ልንፈልገው ይገባል። ይህንን እንግዲህ ዶክተር አብይ ሌሎችም አብራችሁ ያላችሁ ሰዎች ትክክለኛ ኢትዮጵያ እንድትበለጽግ ከተፈለገ አሜሪካ ባለችበት መንገድ ውስጥ ኢትዮጵያ መሄድ አለባት። ከ60 ዓመት በፊት አሜሪካ እንዳለችበት ማለት ነው። ለ450 ዓመት አሜሪካውያን መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ትምህርትና ጸሎት በክፍል ውስጥ ይሰጣቸው ነበር። እነ Yale ዩኒቨርሲቲ፣ እነ Oxford ዩኒቨርሲቲ፣ እነ Princeton ዩኒቨርሲቲ ታላላቅ የነበሩ ሰዎች የወጡባቸው መሪዎች በመጽሐፍ ቅዱስና በጸሎት ነው እዛ የደረሱት። በአንዲት ሴት ነውጥ ምክንያት አሜሪካ ተገለባበጠች። ስለዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለስ በዚህኛው መዝጊያ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሚደረጉ ወንጀሎች እናገራቸዋለሁ እና ወገኖቼ መልካም ስራ የሚጠላ ሰው እንዴት ለአገር እድገት holistic development holistic development ሁለንታዊ እድገት ሁለንታዊ እድገት እያለን አይደለም እየጮህን ያለነው። ብዙ መሪዎች ብዙ ስልጠና ይሰጣል። በሽ በሽ ነው ስልጠና። ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ካልተመለሰ holistic development ይቅርና partial development ውስጥ ማይገባ። የሰው መንፈስ እየሞተ እንዴት ስጋው ይለመልማል? በቫይረስ እየበረሰ አይደለም እንዴ ሰው? ይህን እኮ ክርስቲያኖች ይኖሩበታል በዚህ በቫይረስ ምርት ውስጥ እኮ ማን ነው የሚነጠቅ? መልካም ያደረግ ክፉ አታድርጉ ወገኖች። ልንከታተላቸው ይገባል። ሰዎች ክፉ እንዳይሰሩ ማለት ነው። በመንግስት ደረጃ መንግስታት ክፉ ከሰራቸው እንዴት አድርገን ነው መኖር የምንችለው? ስድስተኛው ማን ነው የሚነጠቅ? በቤተ ክርስቲያን ክልል ውስጥ ያለ ሰው ነው የሚነጠቅ። ከቤተ ክርስቲያን ክልል ውጭ ያለ አይነጠቅም። እንግዲህ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 13 እና ዮሐንስ ወንጌል 3 ከ3 እስከ አንድ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ክልል ልብ በሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲባል የክርስቶስ አካል ማለት ነው። አንድ ሰው ወደ ክርስቶስ አካል ውስጥ የሚገባው በመንፈስ ቅዱስ ይጠመቅ ነው ብያለሁ። ጋለሞታይቱ ቤተ ክርስቲያን እንዳለች እንዳትረሱ። እካሌናት እካሌናት እካሌናት አትበሉ። በቤተ እምነቶች ውስጥ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች አሉ። በቤተ እምነቶች ውስጥ ሁሉ ደግሞ እባቦች አሉ። መነጠቁ ነው የሚለያቸው። ምርትና ገለባው የሚለይበት ጊዜ ይመጣል። እባብና ጊንጦ ከአሳው የሚለይበት ጊዜ ይመጣል። ማን ነው በቤተ ክርስቲያን ክልል ውስጥ ከሌለ ግን አይነጠቅም። በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ያልፋል። ምናልባት በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ ለመግባትና እዚያ ላይ ወንጌል ሊሰበክለት እድል ሊያገኝ ይችላል። ሺህ ዓመት መንግስት ለምድር የውሃን ነው የሚከፈተው። እሱ ላይ እመጣበታለሁ። መጨረሻው የምናገርበት ነጥቤ ማን ነው የሚነጠቀው? በጸሎት የተጋ ሰው ነው የሚነጠቀው። ሉቃስ 21 36 በጣም ደስ የሚለኝ ጥቅስ ክርስቶስ ተናገረ ተናገረ ተናገረና ትንቢቶችን እንግዲህ አለ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ አንደኛ ደረጃ በሰው ልጅ ፊት ለመቆም እንድትችሉ ይልና ስትጸልዩ ሁል ጊዜ ትጉ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። ማን ነው የሚነጠቅ? ማን ነው ከመከራው የሚያመልጥ? ሲጸልይ የሚተጋ ያው ለመጸለይ መትጋት አንድ፣ ከጸሎት በኋላ መትጋት ሁለት፣ በጸሎት ጊዜ መትጋት ሶስቱ ይለያያሉ። አገኛችሁት? ለጸሎት መትጋት ከወዲሁ የሚደረግ ቀድመ ዝግጅት ነው። ከልጅ አስተዳደግ ጋር፣ ከሚበላው፣ ከስራው፣ ከትምህርት፣ ከጥናት ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። ጸሎትን ከውስጣችን የሚያስወግዱ የሚያደናቅፉ አባታችን እንዳናገለግል እንዳናነጋግረው አባት ብለን እንዳንጮህ የሚያደርጉ ብዙ እንቅፋቶች አሉ። እነዚህን ለማስወገድ ትጋት ይጠይቃል። አንድ እነዚህን ሁሉ አስወግዶ ሰው ተንበርክኮ እያለ ተንበርክኮ ተንበርክኮ እያለ ማት ማት ማት እነ ቡናው ገነፈል አይነት ነገር፣ ድስቱ ችግር ላይ ወደቀ፣ ኤሌክትሪኩ ይሞቅብኛል አይነት ነገር፣ ልጄ ልታለቅስ ነው፣ ካልጋ ላይ ልትወድቅብኝ ነው፣ ማት ነገሮች ይመጣሉ። እነዚህን ሁሉ መከላከል አይምሮን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ከዚህ በኋላ ከጸለይኩ በኋላ ሆነ አዳር ጸሎት ካደራችሁ በኋላ አድራችሁ ለሁለት ሰዓት ብትተኙ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ለመጸለይ ትችላላችሁ ወይስ ደግሞ አልፋችሁ ትሄዳላችሁ? በ1972 ዓመተ ምህረት ናዝሬት መጽሐፍ ቅዱስ አካዳሚ ስማር ሰልፍ ወደ ሶስት መቶ ተማሪዎች ስለነበርን ምግብ በሰልፍ ነው የምንቀበለው እና እኔ ተማሪው ወጥቶ ሲሰለፍ ከ class ወጥቶ እኔ ቻፕል ለመጸለይ ይሄዳሉ ጸሎት ቤት እና ተንበርክክ እጸልያለሁ። አንድ ወቅት ላይ ስጸልይ እየጸለኩ እያለሁ ማለት ነው እየጸለኩ እያለሁ በመሀል ላይ ሀሳቤ የሆነ ነገር ውስጥ ተገባ። እሱ ሀሳብ ምን ነበር? ሁልጊዜ ማለት አልፎ አልፎ በሳምንት አንድ ቀን ዘጠነኛ ሀና ዘጠነኛ ለ እኔ ዘጠነኛ ክፍል ነበርኩ ያለሁት ያኔ የእጅ ኳስ ጨዋታ እንጫወትን ግጥሚያ አለ እና አሁን ጸሎት ላይ እያለሁ ይሄ የእጅ ጨዋታውን ግጥሚያውን አሰብኩ። ለካ ግጥሚያ ያለን አልኩኝና አሁን ምንድን ነው የምለብሰው? እንዲህ ማሊያ የለኝም ምናምን አልኩ። አሁን ሳስብ አንድ አሮጌ ቦላሌ ጉልበቷ የተበላ ነበረች፣ እሷን እቆርጣታለሁ አልኩ እና ቦላሌዋን ቆረጥኳት። ቢጫ ደግሞ ከነተራ ነበረችኝ፣ ያኔ ውፍረቴ 78 ኪሎ ነበርኩ። በዚያን ጊዜ ውፍራም ነበርኩኝ እና ቢጫ አንካኔተራ ለብሼ እንጋጠማለን፣ በቃ ለእኔ ቡድን ካፈላለሁ ብዬ ገባን፣ ለቡድን ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኳስ ሜዳ ውስጥ ገባሁ ማለት ነው። ኳስ ሜዳ ውስጥ ገብተ እኔ ቁመቴ ከፍ ስለምትል ቀበራ ቀባሪ ስማሸር ቦታ ላይ ነው መሆነው እና ጨዋታው ተጀመረ። በቃ ጨዋታው ሲጀመር አሁን እኔ ያው የሚጫወቱት እየዘለልኩ ወዲያ ወዲህ ዱብ ዱብ እያልኩኝ በቃ ስጠኝ ስጠኝ ስጠኝ እላለሁ እና አቀብለው ተክሻ አቀብለው ይላሉ የእኔ ደግሞ ቲቮዞዎች። እና አሁን እየተጫወትኩ እያለሁኝ አንዱ ወደ ላይ ሲያቀብለኝ ልመታ ስማሽ ሊቀብር ስል ሌላው ሲመልስብኝ ልክ አይደለም እንደገና እንደገና እንደገና ይባላል። ጨዋታው ይጀምራው ስንቀባበል በቃ ወዲያ ወዲህ ስንቀሳቀስ ከዛ ኳስ አቀብለው ስመታ መሬት ላይ ያሳሳርፋት በሌላ ወገን ላይ ያ ብለው ሲያጨበጭቡልኝ እኔን ሲሞቀኘው ደረቴን ለጥጬ ወደ ወዲህ ስል ራሴን አገኘዋለሁ። ለካ ስነቃ ጸሎት ላይ ተንበርክኬ ነው ያለሁት። በጣም ነው የበሸኩት። <laughs> ተጸለየና ተሞተ ነው የሚባለው። እና እንግዲህ አሁን እንዲህ አይነት ጸሎት እንዲህ አይነት ጸሎት ትጋት የሌለበት በጣም ምጡ የሆነ ጸሎት እንዲህ አይነት ጸሎት አትጸልዩ። ከደከማችሁ ተኙ። ካልሆነ በአንድ እግራችሁ ቆማችሁ ጸልዩ። ጸሎት እግዚአብሔርን ማነጋገር ነው። እንቅልፍም ቢመጣ ግን ተስፋ አትቁረጡ። እሺ እንግዲህ ይሄንን እነዚህን ለመነጠቅ መሟላት ያለባቸውን ሰባት ዋና ዋና ነጥቦች አጠር አድርጌ አካፍያችኋለሁ። ይህኛውን የመነጠቅን ክፍል ለማጠቃለል ምተውላችሁ ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያው ምተውላችሁ ነገር እግዚአብሔር ሆይ ግለጥልኝ የመነጠቅን ምስጢር ግለጥልኝ በመንፈስህ ብላችሁ ጸልዩ። አንድ እንዳታጡት ደግሞ አንዱ ሲነጠቅ እንዳተ እንዳትቀሩ ከሚቀሩት ክፍል እንዳትሆኑ ይሄንን አደራ አላችኋለሁ። ሌላው ይሄ መነጠቅ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠን የፍቅር መሸጋገሪያ መርከብ መዳኛ ዞአር ነው። ይሄ መነጠቅ እንዳናጣው አሁንም በጣም አድርጋችሁ እንድትጸሉ ይሄን አበረታታቸዋለሁ። ከዚህ ከመከራው ከሚመጣው መከራ ለማምለጥ የአውሬ ወዳጅ ላለመሆን ልንወስደው የሚገባው እርምጃ ይሄ ነው። እንግዲህ የመነጠቅን ክፍል በዚህ ጨርሻለሁ። ክፍል ሁለትን ጨረስን። የጌታ የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አጭር ጸሎት፣ የምስጋና ጸሎት እናድርግ። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እንሰግድልሃለን። አምላካችን ሆይ ይህንን ቅዱስ ክቡር አስደናቂ ስርዓት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዲሰፍር ቅዱሱ መንፈስ ቅዱሳንን ወደ እውነት ሁሉ ስለመራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስምህ ከፍ ከፍ ይበል። እግዚአብሔር ሆይ እናከብረሃለን። አንድ ነገር እንለምናሃለን። በበረት ያለነው እኛ ልጆችህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን የመነጠቅ ተክተን እንድንጠብቀው እንድትረዳን እንጸልያለን። አንዱ ሲነጠቅ ሌሎቻችን እንዳንቀር በሞት ሀገር ጥላ ያሉ ደግሞ ጠላት ያጠላባቸው ብዙ ወገኖች አሉ። ወደዚህ በረት እንዲገቡ የዚህን የመነጠቅን ሚስጥር እንዲመረምሩት መንፈስ ቅዱስ ሆይ ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ እየወቀስክ ወደ እውነት ሁሉ እንድታመጣቸው እንጸልያለን። በነገር ሁሉ አንተ ክበር። ሂድ በምትለው መጥቶ በሚሰበስበን ባዘጋጀልን የዘላለም የክብር ስፍራ በሚያስቀምጠን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን።